Hola, son Victoria Leao e que vou vos falar un pouco dos monocultivos. E dentro disto vos o que son, vos algunhas das súas consecuencias e vos tamén o seu impacto ambiental. Que son? Os monocultivos son plantacións de gran extensión con árbores ou outro tipo de planta dunha soa especie. Soese dar nos países a plantación como variedade de cultivo. Consecuencias, os monocultivos gastan nutrientes do solo erosionando. Outra consecuencia dos monocultivos é a pérdida da biodiversidade, como os alimentos, a leñas, medicinas, tamén a disminución da produción de alimentos, expulsión da produción rural, e pérdidas de culturas indígenas dependentes do ecosistema. Impacto ambiental. O solo sofre un desgaste de nutrientes. Isto debe a que moitos cultivos retírase a planta completa. E así interrúmpese o proceso natural do reciclaxe do solo, o cal se empobrece e perde productividade. Por iso é tan importante botar sempre fertilizantes. E con isto rematamos. Espero que vos servera de algo a información dos monocultivos e grazas pola vosa atención.